那些会勾人的眼神，总是在我思维漂浮移动。爱女孩，你为何不在乎？我的多情，你是否看得出？ 那女孩的眼神流露淡淡的光芒，那女孩的眼神梦幻一般。我好想告诉你，我的心永远告诉你。 你是多令我着迷。